Seperti yang saya janjikan, saya akan buang rak yang telah dipaku terus kepada dinding ni dan sekarang saya sedang fikir macam mana saya nak buang rak ni sebab yalah dia sangat sangat sangat uh, kukuh dan uh, dia punya uh, paku tu memang paku yang panjang dan memang susahlah untuk dikeluarkan. Jadi saya cuba sedaya upaya yang mana saya mampu. Dan kadang-kadang ada datang terfikir juga kenapalah saya buat benda ni tapi nak macam mana memang pasal buang jadi saya usaha juga untuk uh, buang rak ni dan kat sini anda boleh lihat yang saya memang dah berkali-kali juga saya ketuk tapi satu paku pun tak keluar satu satu kayu pun memang tak berganjak daripada tempat dia so saya mula putus asa tapi saya teruskan juga sikit punya sikit dan akhirnya dah nampak hasil cuba lihat kat belah atas tu anda boleh nampak ada sedikit renggangan dan daripada situlah saya mula pukul dengan lebih kuat dan akhirnya tercabut satu Okay, setelah beberapa jam kemudian, uh, saya cuma mampu untuk keluarkan empat papan ni sahaja. Um, sebab, yalah memang sangat kuat dia punya paku tu. Dan yang lain saya cuba juga untuk ketuk, untuk keluarkan tapi tak berjaya. Memang tak berganjak langsung. Dan saya perlukan idea yang lain untuk um, buang rak ini. Dan saya fikir saya akan beli satu uh, gergaji, adapter gergaji yang pasang pada drill. Uh, dan saya harap uh, dapatlah potong uh, rak ni dengan lebih mudah. Sebab kalau anda tengok, jari saya dah mula melecet. Memang sakit lah pakai tukul ni. Uh, jari dah melecet. Memang melecet teruk lah. <laughs> dan ni dah bedih dah ni ha, tu, sebab tu saya stop jadi um, saya akan beli drill tu eh, bukan maksud saya saya akan beli uh, gergaji yang pasang pada drill dan saya akan sambung balik video ni pada video akan datang so jumpa nanti bye bye terima kasih kerana menonton dan sila subscribe dan like video ini.